Chamoume María e fun maltratada. Eu era unha rapaza algo tímida, pero todo cambiou cando coñecín a él. Era guapo, simpático, facíame rir. Ao pouco tempo empezamos a sair. Con el sentíame tan querida. Cada vez pasábamos máis tempo xuntos. Chegou un momento no que xa case non vía os meus amigos, pero non me importaba, porque estaba con el. E pensando ben, nunha parella sempre ten que ceder a alguén el sempre andaba pendente de min que se onde estaba que se con quen parecíame tan bonito que pensase tanto en min as cousas empezaron a complicarse el estaba estresado foi son unha labazada nin sequera recordo por que discutiramos só lembrome do golpe e de que el non deixaba de pedirme perdón así que perdoeino pero volveu a suceder ás veces planteábame deixalo pero levábamos tanto tempo xuntos que xa non sabía quen era sen él. acostumárame a ser a moza de e acostumeime aos berros ao control aos golpes un día atopeime cunha amiga que facía tempo que non vira pola rúa empezamos a falar e nun momento ela vime unha mazadura que tiña no brazo preguntoume por ela aínda que penso que xa sabía quen ma fixera mentín pero ela insistiu Eu non quería escoitar así que deme un número díxome Non se podo obrigar a nada pero tes que saber que podes saír disto non estás soa Era a primeira vez en moito tempo que sentía que lle importaba alguén que non fose a el Iso foi o que me fixo reaccionar Chamamos xuntas ao 016 e conseguín superalo Ti tamén podes Denuncia